Aku ke tanggungan, Mbak. Loh. Loh, tontonan ngene iki lho. Mergaene wong lanang ki sorae ra karo-karoan, Guys. Ngene mangkane bojone nek omai lho senam. Goes. Mari ngono melok sosialita, arisan. Maca ayu, alisa ayu, kudunge aulia. Wes megilan sing lanang buak-buak tontonan.